როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე არ ყოფილვარ ჩემთვის ლობისტი. მე ფიქრობ, რომ ჩვენ კარგი შეთანხმება მივიღეთ. ეს საკითხები ძალიან მალე გამოჩნდება არამხოლოდ კომიტეტის თავმჯდომარეებით, არამედ მათი პირველი მოადგილეებით და ერთგვარი ცვლილებები იქნება შემოადგენლობაში.